kau ni pegawai. Alah, kau buktikan tu. apa yang dia? Kecuali memang pada pun ibu Dewi. nhiều sang hỉ đúng hả? Hắn nè cô. โย่สั่งกับตรยมาซะฮันเฮาก็จีมันซะพอลำปูกตะรูนก็บอกธรรมชาติดูตื่นตัวฮะยันอยู่จานไงตะกูบาจุบจุบดำอ่ะกางอบติวฮันอาจารย์อะไรมาเป็นมันกะเอลิปี Kiban kerja, mata kau pakai, baru kau mentang pun tak boleh. Anak aku saja, anak aku lelu eh. Ni aku lipat eh. Sama tidur ambil dia air. Oh my. Kiban kau eh, berai yang upeh boleh-boleh gop. Oh bang, piu. Ni kau eh kan? Kuyan tu tak perlu. Eh, roh itu man. Kiban han roh ha? eh kau ini. Eh, buka dalam karung wood. Pa pa pa pa pa pa pa. Anak urung, nak drama. Anak urung, honda drama. Bojaju je nak drama. Bukan lah, man. Ikut jari. banyak, bang. Ai, ti ban bu tika. Ai munoro yang nak bagah kadih oh, tu. Bu tiki pek siapa yang pada danyan. Ya. Ya, ni ya, betul lah. Dik dik dik dik dik upah. Yang mana bu tu ni? Lah. Oh, makrit. Kakak pergi kau kau weh. đây Mà đi ông đá nhỏ nó đi qua nó đi nào đi thì ngồi đi Rồi rồi, nó mất Abra senang kuai. Kumai dah kuai kampung ya. Kem ko abra senang ku kumai cuma. Udah mungkung mungkung ni dah. Alah kem kian budak juga. Hai, udah belagu dia banyak. Hah? Udah belagu. Bahan dah tiga man. Jumlah gue kepoi bui. Kabalalo. Itim lang yan. Inyo, pasi wasa sa. Inyo, tumay. Sangup lang yan. Inyo, kapabik. Ako yung kapitong kulit. Uujo na yan kalok. Uujo na yan ang kitiyot. Ah! Tetap baru ni aku. Mereka tu uli gambar ni. Kepada apa? Tak pun aku nak bong dong lah. cù đây, nó hơi mình aku dah ini. Yang berhe je menau. Takut moi ni. Bang di non koi. Di non weh laga ada iya. Buya mendumai. Oh, buya nyawa tu buaya derak nyebut. Tu buaya tu. Ah, tu. Okay, orang yang dah nak rungkul kau tenang. Dia berlaku tiga mi. Ya. Yang tiga pasti. Orang raya dengan orang yang. <laughs> Rungkul malam. Yang ya empat. Orang gedah buduknya yang hilangnya ke. Eh. Jumpa habis tu. Ai, ya? ya? eh, kau é? Ai, kau é? Boa, Maia. yang? o acarne é que? Ana, ai, vai nem olhar, não sei nem o que é. Buka, cek okah ni ake. Aduh, dah rumah buhaya mak. Dulu mak buhaya kecok. Aduh. Kamu aku yu, yang wakah bukan? Dia bilang kau berat kena. Kena hai. Boleh ulang. Ya, kamu aku tengok je dah. Ya, kau long-long boh. Ha ni merang kajang. Tak sikit ni. Jumpa bandron. Ya kau, kau ni kau kan bubut. Cok, ya pasang masuk. Yang agak ebut, Adakah atrah nabut, kami cabut. Tak boleh tau Kita pukul sempang tu Udang lagi sahut Anjar jerah ni apa kak? Bot ke apa bot? jerah ke lah, ya. ni? Jazim, kau buat lama? Dia, tu hulang ni banyak abu tu.